you खास पेशकश में हम आपको बताते हैं कि नारी एक माँ है उसकी पूजा करो नारी एक बहन है उसे स्नेह दो नारी एक पत्नी है उसे प्रेम करो नारी एक दीदी है उसे सम्मान करो उसी तर्ज पर हम आपको बताते हैं कि न्यूयॉर्क के अमेरिका में पहली बार उन्नीस को महिला दिवस मनाया गया था उसके ठीक दो साल बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया आइए देखते हैं वहाँ की कुछ साझा तस्वीरें दी थी एक रिश्ते में हर पग को रोशन करने वाली वही शक्ति है एक नारी उसी तर्ज पर हम आपको बताते हैं कि इंदौर की महिलाओं का क्या कहना है क्या वे इंदौर में सुरक्षित है या असुरक्षित है आइए देखते हैं तो आज जैसे कि वुमेंस डे है तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि सारी लड़कियों को जो है उनकी जो भी एबिलिटीज़ हैं उनका कॉन्फिडेंस होना चाहिए they can do anything and whatever they want they should continue continue efforts आपको लगता है कि मैं महिला हूँ मुझे ज़्यादा से कम से प्राउड है कि मैं महिला हाँ बिल्कुल प्राउड है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लड़कियाँ मल्टी टास्किंग होती हैं और आजकल भी हम जैसा देख रहे हैं वो पढ़ाई भी कर रही हैं और उतने अच्छे तरीके से घर भी संभाल रही हैं तो वी आर बहुत आगे हैं लड़की बहुत से शिकाओं में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है तो आपका क्या कहना है माता आई थिंक यही जो है ये जेंडर बायस है कि हम जेंडर के हिसाब से काम जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर खाना बनाने का काम है तो लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा करेंगी या हमने काम ऐसे सेपरेट कर दिया है so this is what is gender inequality and gender bias तो आई थिंक ऐसा ज़रूरी नहीं है हो सकता है खाना बनाने का काम लड़के बहुत कोई लड़का बहुत अच्छा करे या फिर अगर मैनेजमेंट है तो वो उसकी लड़की में ज़्यादा अच्छी हो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें मैनेज कर पाए तो आई थिंक हमें जेंडर के बेसिस पे ये चीज़ें डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि ये चीज़ लड़की अच्छे से करेगी या लड़का अच्छे से करेगा सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और वेमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है अगर हम ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं तो वी आर एम्पावर ऐसा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वो जेंडर बायस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो शायद हम लड़कों के साथ ही गलत कर रहे हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए लड़कों और लड़कियों दोनों जी आज आप इंदौर में रहेंगे हैं तो आपको लगता है कि इंदौर एक सुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए हाँ जी मुझे मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा अभी तक फिलहाल इंदौर में और सफाई में तो है ही नंबर एंड सिक्योरिटी के हिसाब से भी आई थी महिला पुरुषों से ज्यादा समझदार होती है क्योंकि वह जानती कम और समझती ज्यादा है उसी तर्ज पर रेलवे स्टेशन पर पूरे महिला स्टाफ ने बताया कि आज महिला दिवस के मौके पर क्या खास है आइए देखते हैं कि रेलवे स्टेशन की स्टाफ महिला ने क्या कहा आ, इस बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं कहूँगी कुछ हद तक मिलता भी है लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है अच्छा। मतलब जितना वो डिज़र्व करती हैं आज भी कहने के लिए कहते हैं कि वक्त बदल गया है ज़माना बदल गया है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है अच्छा। और भी इसमें ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है अभी लोगों की सोच उतनी नहीं बदली है जितनी बदलनी चाहिए इस महिला दिवस के बारे में आप क्या सोचते हैं मैं महिला हूँ और मुझे लगता है कि ये एक दिन के लिए महिला दिवस नहीं होना चाहिए हम्म। एक दिन ही सब लोग आ रहे हैं आपको विश कर रहे हैं कि हैप्पी वुमेंस डे आज महिला दिवस है इसलिए हमें सब रिस्पेक्ट करेंगे अच्छे से बात करेंगे मतलब जितना रिस्पेक्ट कर सकते हैं उतना कर रहे हैं आज सुबह से मैं देख रही हूँ बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है लेकिन ये डेली होना चाहिए एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए मतलब वुमेंस एम्पावरमेंट जो है वो तो डेली है वो तो रोज़ बदलती नहीं है जो महिला है वो जो काम करती है वो डेली करती है एक दिन के लिए नहीं करती है तो फिर महिला दिवस भी डेली होना चाहिए एक दिन नहीं होना चाहिए मेरा इतना कहना है ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर भगवान निवास करते हैं क्या वाकई में आज के ज़माने में नारी की पूजा हो रही है इतना न्यूज़ आप देख रहे हैं सर डेली डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आता ही रहता है जो हाईलाइट्स रहते हैं हेडिंग्स रहती हैं हेडलाइंस रहती हैं उससे तो नहीं लगता है कि लोग महिलाओं को पूजनीय दृष्टि से देखते हैं आज भी मतलब उतना नहीं है होना चाहिए हो भी रहा है सुधार लेकिन अब महिलाओं को उनसे कंधा कंधा मिला के नहीं चलती उनसे आगे निकल चुकी हैं तो काफ़ी आगे हैं महिलाएं हर पुरुष से किसी भी उसमें कम नहीं है बल्कि उनसे ज़्यादा ही है घर भी संभालती है बाहर भी संभालती हैं बच्चों को संभालती हैं हर काम कर लेती हैं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है आप चाहे चांद पे जाने की बात करें चाहे नीचे की बात करें हर फील्ड में महिलाएं आगे ही हैं तो क्योंकि महिलाएं देखिए हर तरह का एक अलग अलग वो निभाती हैं ऑफिस में है तो ऑफिस के हिसाब से बिहेव करती है घर में है तो सास के लिए अलग है पति के लिए अलग है बच्चों के लिए अलग है रिलेटिव्स के लिए अलग है फ्रेंड्स के लिए अलग है वो बहुत तरह के रोल्स प्ले करती है लेकिन उनका वजूद तो एक ही है जितना बेसिक नेचर तो उनका एक ही रहता है तो वो दस तरह के रोल निभा करके भी वो एक ही रहती है इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजन नगर रेलवे स्टेशन पर मैम सबसे पहले आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं वैसे जैसे आपने आज क्या क्या काम किया उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए देखिए आज आठ मार्च महिला दिवस राजन नगर स्टेशन पर मनाया जा रहा है जी आज पूरा स्टेशन महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है मैं नितिशा वर्मा स्टेशन अधीक्षक हूँ मेरे साथ reservation booking checking staff R P F G R P other पूरा टोटल स्टाफ महिलाओं का है अच्छा। काफ़ी मज़ा आ रहा है काम करने में सबके साथ हम्म। सभी का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और ये हमारे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि इतना बढ़िया सबका साथ मिल रहा है मैम क्या सच में देश की महिलाओं को सम्मान मिल रहा है आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में सही मायने में तो अभी काफ़ी हम इस बात से बहुत दूर हैं क्योंकि जिस सम्मान और जिस हक के महिला लायक है उसका फिफ्टी परसेंट भी उसको नहीं मिल पा हम्म। मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि महिला जिस सम्मान के लायक है हम्म। उनका सम्मान कीजिए मेरा मानना ये है कि आप उसकी पूजा भले ना करें हम्म। पर उसको जो उसका हक है उससे उससे दूर ना करें उसका जो उसका सम्मान जो है उसका सम्मान उसका बनाए रखें देवी देवता की वो अपने को देवी देवता नहीं बनना है अब जिस जो इंसान है उनका उन्हीं का सम्मान करें वही देखा आपने इंदौर की महिलाओं रेलवे स्टाफ की महिलाओं का महिला दिवस पर क्या कहना है उसी तर्ज पर कमासन डॉट कॉम सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता है और घमासान डॉट कॉम कुछ आप सभी महिलाओं के लिए चार लाइन पेश करना चाहता है क्यों करे नारी हर बात त्याग जब जिद पर आ जाए नारी तो अबला से चंडी बन जाए ना करो उन पर अत्याचार तभी सुखी रहेगा घर परिवार के साथ इस तरह की और भी रिपोर्ट्स के लिए आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें